足足七十年了，没想到我真的还能遇到这种机会。在说什么？难不成你你是谁啊？嗯，再仔细看看，认识我不？这都说了不认识啊！你在愚弄我吗？简直找死！ 既然来者不善，别装的跟我很熟啊！无名路，这里我先顶着，快点离开！还用你说？好，这里是我的王国，谁都别想逃！你怎么还没跑出去啊？这里这么窄，让我往哪儿跑啊？这种杂鱼还好说，高等级的印章，我能解决吗？ 在大唐不在的情况下， <laughs> 你在跑什么？害怕了吗？我的力量，没路了，简直不堪一击。当年的你也是这么说的吗？错觉，刚才一瞬间，我的触腕虚弱了很多。你也差不多该记起来了吧？当年的事。 当年的你，给我住口！哼，还好赶上了，你没事吧，莲？没事，刚才那些攻击的伤害并不高。不会吧？为什么把大家都杀掉？为什么要背叛我们？都是你的错。 压抑。从今天开始，我就是你俩的导师了。唯一需要你们做的就是服从我说的话，懂了吗，新人？呵呵呵舍弃你们并不是我的决定。要恨就恨自己并不是改变世界的那颗棋子吧。永别了，我愚笨的学生们。呃，卡农？不是。你怎么了？我刚看错了吗？可是刚才的感觉明明…… 真是太危险了，这种不可控制的隐患，像个笨蛋一样，让所有人痛苦。哼，照看你可真是个会让人心力交瘁的活， <laughs> 吓死我了。啊，卡农，你今天好奇怪啊！大大，你快点来呀！我真的不适合这种工作。鬼圈真乱。身为国王的我，先判你们，统统都去死！呀。 市值呀，好强！腐蚀性，太密集了，一定会被打中的。呀，我身体幻化出的武器居然被融化了，这样我的力量会被大幅削弱的，撑不了太久了。放轻松，你的缺点就是应变能力差，发生点意外就容易不知所措。现在专心控制武器做抵挡，计算出消耗的速度。 重点保护好无名路，一会儿你一定要跟在我后面。像我这种本体脆弱的监察者，作战时身边是不能没人保护的。那个，我需要帮助。